Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo mascara della Essence che si chiama False Slash Mascara Dramatic Volume Unlimited tante cose! <laughs> Allora, vediamo se c'è qualcosa di più eh, mascara occhi effetto ultra volumizzante Unlimited la confezione è un 10 ml e costa 3,95 euro e questo qui vi faccio vedere anche lo scovolino che è questo è sottile allora come vedrete stranamente c'è ancora del prodotto io arrivo sempre al fondo in questo ce n'è ancora perché non ne potevo più <laughs> allora non mi ha entusiasmato ma non è neanche malvagio eh, cosa dire intanto che ha un bel effetto nero sicuramente due passate le ciglia sono davvero molto nere poi fa anche un effetto lui dice volumizzante? dramatic volume mm, è più allungante che volumizzante comunque col fatto che fa questo bel effetto nero si vedono, si vedono tranquillamente in poche passate vi ho fatto il video dove vi mostro l'applicazione e come si presenta cosa c'è però che non mi piace intanto che per un bel effetto se non ho se ho solo il mascara ad esempio non ho anche l'ombretto o matita per segnare bene le ciglia devo passare tante volte almeno quattro volte sicuramente e poi durante il giorno si sgretola cioè forse perché sono tante passate non lo so però tende a sgretolarsi oltretutto se prendo le ciglia e faccio così senza tirare eh, faccio così viene via quindi non so se è la formula se è il fatto che faccio tante passate e che non aggrappa mai del tutto bell'effetto ma risultato finale no allora sicuramente quando devo dirvi che ehm, ve l'ho fatto vedere così avete presente qual è ok allora, sicuramente è un mascara che si strucca facilmente, perché viene via da solo <laughs> comunque sia eh, si rimuove tranquillamente con un qualunque struccante bifasico però durante il giorno soprattutto a me che tendono a lacrimare gli occhi me lo trovo tutto in basso ma anche in quei giorni che comunque ehm, non mi lacrimano particolarmente proprio che tiro tac e mi trovo il mascara tra le dita quindi non mi è piaciuto per questo peccato perché ha un bel effetto nero però per il prezzo che ha ne posso provare altri cosa che però ho notato e fatemi sapere anche voi se l'avete notata ultimamente i mascara dell'Essence stanno cadendo un po' di qualità è un po' che non ne trovo uno che dico ecco questo mi piace fatemelo sapere anche voi se l'avete provati poi ovviamente opinione personale però ultimamente è vero il prezzo basso te lo fa provare lo stesso ma non ho trovato quello che dice eh, tempo fa ce n'erano alcuni che dicevo questo mi piace, questo lo uso ne ho usato anche uno dell'Essence ad esempio al matrimonio di mia sorella quindi cioè, erano davvero buoni e ultimamente non, non, ho questo riscontro fatemi sapere se è capitato solo a me è un'opinione mia o se è capitato anche a voi io comunque ehm, spero di esservi stata utile e fatemi sapere se per caso l'avete provato e come vi siete trovate se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate con una comoda notifica gratuita ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!